Oke bosku, kita cek hasil ya. Nih, wah, lumayan ini ya. Wah, nih, ah, ah, lumayan ini. Oke, alhamdulillah ini ya masih <laughs> dapat segini, gak apa-apa. Ini mau hujan ya. Oke, perjuangan spotnya masih. masih. dapat militer uh, uh, dalam sekali nih wah iya. ini kita berenang soalnya ini kaki saya ini nggak bisa napak sampai bawah ini nah, itu, itu sudah sudah nyampe pinggiran tanggul ini nyabrang sungai ini oke oh. Oh, alhamdulillah uh. Ah. sudah mendung uh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ketemu lagi ya. Ini sudah hampir dua minggu ini tidak bisa mancing ya karena <laughs> kemarin kakinya bengkak ya kena keong racun di sawah ya. Tapi alhamdulillah ini sudah membaik. Jadi saya bisa mancing lagi ya. Dan hari ini saya berada di Rawa Bunder, Wotan ya, Kabupaten Pati Nanti seperti biasa nanti deskripsi ya. Saya taruh lokasinya ya. Nanti tak taruh di deskripsi seperti biasa lokasinya. Biar semuanya bisa kesini. oke. Terima kasih yang sudah support. Like, comment dan subscribe bosku. Oke, langsung saja. Oke, kita coba di sini dulu ya bosku ya. Ini saya menggunakan lumut semi kasar ini ya ini fresh ini bagus ini panjang ya karena nanti saya mau bermain di kedalaman ya airnya dalam ini saya nyobok ini kita sedada orang dewasa ini ya dan untuk rangkaian pancing ini saya pakai satu mata kail ini ya oke cukuplah satu mata kail saja oke langsung saja uh. Bismillahirrahmanirrahim nyuwun ulame masih alala wala wala ah iwak masih alala wala wala <laughs> iwak mas wala wala wala wala wala wala wala wala <laughs> wah oke ikan pertama bosku ini ya wah wah Alhamdulillah Oke okay kita masuk wah eh. Alhamdulillah lanjut terus oke okay. iwak mase alah iwak mase iwak mase alah wala walah walah <laughs> uh. oke uh. ah aduh lumayan ini tiga jari ya masukkan lagi ah Ah. positif masih. Buat positif masih. Wah, uh, uh, uh, uh, uh. Oke, lumayan ini ya. Waduh, tiga jari ini. Uh, uh. Eh, masukkan lagi. Oke. Okay. Waduh. Terus diwak masih <laughs> eh, menurun bosku ah ini kita rilis belum layak konsumsi ya oh iwak ulah berat masih eh. ulah ulah ulah ulah ulah <laughs> uh uh ulah uh eh uh uh uh terus oke uh. Alhamdulillah ya segini lagi nih bosku ya oke masukkan lagi 哦，嗯，啊。 Terus Wah, apa jadi? Aduh. Wah, ngumpul masih. Eh. Tuh. Eh. Lumayan ini segini-segini kan ya. Wah, alhamdulillah ini. Wah, susah ini dua. Ah. Ya wah, ya wah. ini. rakus sekali kan ya oke uh ini kok lagi kena masih. <laughs> ya Allah uh, eh. iya, kita rilis saja ya bosku ya ini belum layak konsumsi ini kecil ini oh biar gede iwak masih alala ulah alala alala wah oh oh <laughs> ah ini kejari bosku ya masukkan lagi oke ah lanjut lanjut awak masih ala ala ala ala, uh ulah ulah ulah wah wah <laughs> uh. uh. lumayan lah ke jari ini ya kita masukkan wah uh. oke okay. Ah. lanjut dikarenakan ini sebentar lagi hujan ya bosku ya ini terpaksa saya akhiri ya gak apa-apa ini dan terima kasih sudah mampir sudah berkunjung saya ucapkan semoga panjang umur sehat selalu e, dimurahkan rezekinya ya bosku ya Oke sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh